Y la música de hoy en día, la música de hoy en día, ¿cómo te puedo explicar? Es muy superficial. Es... No me sale la palabra en este momento. se me fue la palabra en este momento de, cómo empezó este em, eh, a, hacer eh, música comercial. O sea, a comercializar la música, a no ser este, una música con esencia, como te dije recién, como era el rock and roll, que era una música que tenía esencia, que tenía vivencia. Vamos a poner un ejemplo, tenemos un ejemplo como el tango. El, tango eh, trae historias de vida, trae eh, historias de, cosas que le pasaron a las personas. Mm. Hoy en día no veo eso. Yo no veo eso, no veo en, los géneros de música que hay hoy en día, yo no, no, no. un poquito no veo nada de eso, ni... Veo todo superficial, eh, todo de referencia a sexo, a tener mucho dinero, a tener muchos autos, a tener eh, mansiones, conseguirte muchas minas, eh, la droga Tal vez antes había, sí, pero es demasiado repetido. Yo siempre digo que hubo este, un antes y un después del 2000 para mí. Gracias a Dios yo nací allá después de los 80 y, era otra cosa, era otra música, eh, eh, transmitían otra cosa los artistas. Pero bueno, hoy es la generación de hoy y es lo que se escucha y es lo, que comercialmente se vende. No es lo mío. No es escuchar para mí eso, no, me siento cómodo. Prefiero escuchar un rock viejo o una balada vieja que escucharme algún reggaetón de estos nuevos, que no tengo nada contra ellos, pero son, son artistas que no, no, no, no, me atraen, sinceramente te digo, no me atraen. Eh, la forma de, ellos, este, la de la música está bien. Eh, es lo que se vive hoy, es lo que la juventud consume, pero para los que ya pasamos los 30 años, eh, no tienen, para mí no tiene ningún, significado. otra cosa es cuando estás trabajando, por ejemplo, en una radio y, si sí o sí te piden, yo que sé, una cumbia, te piden reggaetón, vos estás en tu trabajo y tenés que cumplir porque te lo piden. Pero sinceramente si fuera por mí yo no, no, lo pasaría. Eh, pasaría la música que a mí me gusta, pero ese es un tema. En los gustos personales eh, me quedo con el reggaetón viejo de hace unos 10 años, me quedo con el rock, me quedo con la cumbia de hace 10 o 15 años, me quedo con todos esos géneros que que eran mejores que lo que hoy se vende, porque lo que hoy se vende es, es toda una cosa superficial. No voy a utilizar otro término despectivo, es eso.